O comediante antes de morrer disse algo importante pra mim e pra você. O comediante, o vigilante antes de morrer disse algo importante pra mim e pra você. Não vai dar em nada, você pode esquecer. É tudo uma piada, Adrian vai vencer. Não vai dar em nada, você pode esquecer. É tudo uma piada, Adrian vai vencer. solução não vai dar em nada. A humanidade está no calabouço. A revolução é tudo uma piada. É tudo uma piada de mau gosto. A revolução não vai dar em nada. A humanidade está no calabouço. A revolução piada. É tudo uma piada de mau gosto. Em o utilitarista, utilizar a sua influência. Ele, supremo capitalista, manipulará com excelência. Adrian, o utilitarista, utilizar a sua influência. Ele supremo capitalista, manipulará com excelência. O comediante disse a verdade mandou um recado pra toda a humanidade. É tudo piada, aceite a realidade. Adrian saberá cessar a boa maldade. O comediante disse a verdade, mandou um recado pra toda a humanidade. É tudo uma aceite a realidade. Adrian saberá usar a boa maldade.